viajeros. Bueno, el día de hoy eh, el plan es ir a La Chorrera. Vamos a ir a este lugar donde vamos a encontrar esta cascada súper hermosa. Eh, dicen que tiene una altura de 100 metros la cascada, entonces acompáñenos a ver la cascada. Bueno, eh, digamos estamos a 4 kilómetros de la cascada, pero en este punto carros que no sean doble tracción no suben entonces nosotros hacemos su carrito entonces lo que hicimos fue dejarlo y vamos a empezar a caminar bueno ya estamos en la parte de que empieza de verdad el sendero dice aquí tiene 45 eh, minutos ¿cierto? Sí, este lugar se llama la escuela, dice el guía entonces aquí es donde ya la, la gente deja el carro, o, bueno, en donde se vengan, y empiezan a caminar. Así es. Bueno, ya estamos a unos 1700 y ya podemos ver que se cultivan mazorca, aguacate, cosas así. Eso es totalmente lo que estaba, digamos, abajo, que es árido. Entonces podemos ver totalmente cambia la cosa. ¿Vamos para la cascada? Sí. Bueno, aquí tenemos casi un kilómetro, un poquito menos, 900 metros. Eh, bonito, ¿cierto? Sí, miren esa peña tan divina. nos un pasa muy exótico. Capitán, la verdad. Bueno, Estamos a 1840. Eh, fue duro subir. Sí. La verdad, no pudimos ni filmar lo fuerte que es. Porque nos tenemos o filmamos. <laughs> y les quiero hacer una recomendación. Véngase con pantalón. Porque más de uno se vino acá. Mi grupo se vino con pantaloneta y se arijaron con una planta que hay en el camino. Así es. chorrera. No sé si desde aquí me alcanzan a ver, a ver también la cascada. Es eh, una caída de 100 metros. Allá está Camilo. ¡Saluda! Aquí estamos. maravilloso, la verdad una cascada muy bonita. Es maravilloso, me va a gustar mucho. Bueno, esto es del putazo para muy bien. No, mentira. Muy bien. Es Tan alto que por eso es. Mire acá, el burro subiendo el petaco, los petacos de cerveza. Eso no puede faltar, por Dios. Chao, burrito. Bueno, bueno,